Quran ni lah duk terai ataupun duk royak ชี้แจงข้อเท็จจริง ข้อมูล hak kena hak betul yang orang-orang zaman dahulu Yahudi Kristian lepas tu mari belakang-belakang di zaman Nabi iaitu puak musyrikin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون Ayat 70 ni sampai 81 surah 6. Allah Taala firman di sini sebagai Penerenge kepada semua manusia terutama sekali sekalinya ha ha perselisihan di kalangan Bani Israel pada zaman dahulu dengan penerenge Al-Quranul Karim. Allah firmannya ayat 70 ni, sesungguhnya Al-Quran ini menceritakan kepada Bani Israel perkara yang sebenar-benarnya mengenai kebanyakan soal-soal agama yang mereka berselisih padanya. Maknanya Quran inilah duk terai ataupun duk royak ชี้แจงข้อเท็จจริง ข้อมูล hak kena hak betul yang orang-orang zaman dahulu Yahudi Kristian lepas tu mari belakang-belakang di zaman Nabi iaitu puak musyrikin dia puak apa pasang yod hit tu herayak di dalam Qur'annya Bani Israel yang terdiri daripada puak-puak Yahudi dan Kristian lepas tu di zamir Araknya iaitu puak musyrikin tu masa duduk di di Mekah bila pindah pergi duduk di Madinah timbunya puak-puak munafik Ha Bani Israel ni Allah Ta'ala rayak panjang Kisah Puak-puak dia Bila sebut Ha Nabi Musa Maka sebutlah Ha Bani Israel Lepas tu tersebut juga Lepas pada tu Iaitunya Ahli Kitab Ya Ahlal Kitab Ahlal Kitab ni artinya Orang-orang yang Reti Baca Serta dengan Tahu Isi-isi dia tapi glaweng bukan glaweng di diri dia saja dah. tapi buat menjadi orang belakang-belakang glaweng dengan sebab puak dia duduk kena isi kitab yang ada pada zaman itu tak padah dengan kitab Taurah tapi duduk dia kena juga kitab Injil itulah Allah Taala pun royak dalam ayat ni katanya saya baca sekali lagi dah. Sesungguhnya Al-Quran ini menceritakan kepada Bani Israel perkara yang sebenar-benarnya mengenai kebanyakan soal-soal agama yang mereka berselisih padanya. Dari ayat lain pula Tuhan kata. Ayat dengan maksud dia dah. Bani Israel ni tekah belong pada turun kitab Taurah puak dia perondong kasih saya setuju tak ada nampak baloh tapi apabila turun kitab Taurah mula baloh dia panggil terungkam galiknya orang ni duk kat yang mung kata lagu tu aku kata lagu ni baloh kau tu baloh kau ni apabila turun kitab pak pakat senyap belakang sebab apa sebab kitab tu memberi penerangan penjelasan tapi dok Turung kitab jadi balah. Faham dah? Nabi Musa terima daripada Allah Ta'ala mari duk wayak kepada wak Bani Israel. Nabi Isa terima kitab Injil mari wayak kepada Bani Israel. Kehutamah balah. Hak ni lah ulama-ulama wayak di dalam tafsir. Orang Islam kita kena ambil botrian daripada Bani Israel pada zaman dahulu. Bila kita turun jadi baloh. Kita orang Islam. Tu hewak turun Quran kepada Nabi Muhammad. Jangan hidup baloh. Khilah nak khilah. Sikit sebanyak. Mung nampak kau tu aku nampak kau ni tak ada gapo. Ulama sahabat lagi dia nampak. Aku nampak kau tu. Aku nampak. Ya ni nampak kau ni. Tapi dia tak baloh. Tapi buat apa boleh umat Islam pecah belah. patu tu dia ambil. Ha ugamu mai hidup pecah belah. Saya fikir dengan bodoh-bodoh saya lah. Nak baloh boleh hal dunia baloh lagi. Cara hal nak makan, nak buat umuh. Itu ha, tak apa. Sebab apa? Aku nak makan hal tu. Mu nak makan hal ni. Jangan hidup, jangan hidup paksa lagi mari. Aku nak buat umuh lagu mana. Aku nak beli tanah mana. Aku nak bini dengan siapa. Nak belaki dengan siapa. Eh? Tak ada kena duduk. Apa? Paksa lagi. Nak kat yang tak ada apa. Hal dunia ni ha politik, ha cara hidup manusia galaknya ia balah. Ia mai hinpong tapi ha agama jangan dia ambil model agama jangan dia balah. Jangan dia buat buku dengan ha agama. Jadi pecah belah. hancur habis sangkum. Cuba kita tengok nota kaki dia tulis. Satu, dua, lapan, lima. Setelah Allah Ta'ala menerangkan. Galiknya saya baca nota kaki ni saya baca cepat dah. Eh? kena kena kena dengar molek setelah Allah Taala menerangkan dalil dengan dalil-dalil yang berbukti yang uh, buk, dan bukti bahawa dialah yang menciptakan sekalian alam dan bahawa hari akhirat akan tiba dengan tidak syak lagi maka dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya diterangkan pula tentang ke kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentang kitab suci al-Quran Al-Karim yang menjadi sebesar-besar mu'jizat yang membuktikan kebenaran junjungan kita yang mulia itu. al quran al Karim mengandungi antara lain keterangan-keterangan yang benar mengenai soal agama yang diperselisihkan oleh kaum Bani Israel sama ada mereka dari golongan yang mendustakan Nabi Isa AS atau golongan yang mempertuhankannya. Itu dah. Quran ni lah mari duduk cicang sosok. Duduk betul semula komun hak orang-orang Yahudi, Kristian pada zaman dulu duk selisih faham? Duk dalam Quran ni masya-Allah Tuhan mari betul betul betul betul betul semula. Tapi nak terima tak seterima wallahu alam. Hak ni serah kepada mereka. Kita orang Islam pun lagu tu juga. Walaupun benda molek dekat tangan kita dah. Tapi bukan semua orang Islam dapat hidayah daripada Quran. Setengah-setengah orang baca gitu. Eh. Baca, baca, baca, baca, baca. Habis. Baca, baca, baca, baca hadis. Tahu tak isi ke apa? Tak tahu. Aku baca yang bodoh lagi. Siapa tua? Tak kerti isi. Pada baca ya. Saya ingat ni. Tok saya ni. Tok adik, adik, adik mek saya. Ya raya katanya. Zami-zami dulu orang okay, pandai baca Quran eh, habis buah. Orang okay, we bini dah. Kita dengar ya dek raya. Oh. Sedap kali. Pandai baca Quran eh, pak. Orang okay, we bini dah. Sebab apa? Sebab payah nak pergi cari orang pandai baca Quran pada zaman itu. Lepas tu rondiknya, ni saya dengar wah-wah dia dekat Hari menikah tu adalah hari khotel Quran. Kalau baca dah berapa-berapa kali pun orang orang tua yang tanya, khotel Quran dak lagi? Dak lagi. Ha, kena buat majlis khotel Quran, lepas tu barulah majlis akad nikah. Noh katanya sarat tu zaman-zaman dulu. Alhamdulillah pada zaman-zaman sekarang ni orang pakak sebar Quran eh, boleh katakan masa lepas ada semaya subuh ni rata-rata orang ngajar Quran eh, ada taithot sot ada tak taithot sot banyak ke tak ada taithot sot ada ngajar sikit sebanyak nak no, ayat katanya ya tu terjemuh orang ni hura ya tu baca kitab tu baca kitab ni main nak rayak kepada masyarakat kita gapo isi yang ada di dalam Quran eh, tapi bukan arti katanya semua orang ngaji Quran orang duk dengar Quran dapat hidayah belaka setengah-setengah orang Royak, royak, royak, royak, royak. Okey, habis. Sengah-sengah ke baca baca baca baca baca habis. Tapi nak lebih dalam daripada tu lagi. hari ni kena pakak mengaji, kena pakak sebar, kena pakak baca, bu jadi sungguh. Terutamanya bagi orang-orang Yahudi Kristian. Saya yakin ni orang Yahudi Kristian sengah-sengah orang lebih reti Quran daripada orang Islam lagi. Saya yakin. Sebab apa? Sebab kita duk tengok buku-buku hak dia nulis Masya Allah. Dalai isi yang dia baca, dia menulis, dia kaji. Sehingga orang Islam boleh ambil pekdah daripada dia. Alhamdulillah. Nah. Wa innahu lahudan wa rahmatun lil mu'minin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu menjadi hidayah, pertunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah. Nah. Hak ni kita jangan lupa. Allah Yinyan dalam Quran ni beberapa kali ha Quran. Salah satunya dalam suratul Isra. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, sesungguhnya Quran ini tunjuk sebaik-baik sebetul-betul jalan. Allah. Lepas tu ia jadi rahmat pula kepada kita. Jadi petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Kalaulah orang Yahudi pada zaman dulu orang Kristian, dia pakat tomti gi mari dalam suratul baqarah tu dia katanya, wa qalatil yahudu laysatil nasara ala syai' wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yatluna Orang Yahudi kata kepada orang Kristian, ugamo mung pelong. Ugamo Kristian kata kepada orang Yahudi, ugamo mung pelong. Ugamu menipu. Jadi, zaman dulu pakak kata lagi mari comte gogang gogang gogang gogang, Tu hai katanya wahum yatlun alkitab. Sedangkan mereka dok baca kitab. Maknanya orang Yahudi dok baca kitab Taurah dan orang Kristian dok baca kitab Injil. Mari asal usul daripada hak tular belakang. Tapi baloh. Ha tu. Cicai mung cicai ku gi mari. Ha ni bila kita mengaji Baca-baca ayat pasal itu kita mari gambar dalam Islam kita. Mai maksum penyangginya orang Islam kita nak comti pergi mari. Ambil Quran ni mari duk comti di antara orang-orang Islam sama sendiri. Sepatutnya bila kita baca Quran, baca, baca, baca, baca. Dia timbul nur cahaya di dalam hidup kita. Timbulnya benar-benar yang molek. Terutamanya bagi orang-orang yang pahal Quran dia. Hak pasal tak ada kena terjemuh banyak. Sama ada dia baca dalam semaya, dia jadi makmum kau jadi ti'ime, ataupun baca di luar semaya. Oh, jadilah Kro'el ni, kitab hidayah. Bukan kitab untuk nak baloh. Setengah-setengah orang nanti nak kutik-kutik ayat hak pasal orang baloh-baloh nanti aku nak mengaji ayat ni jadi dalil. Ha tu ha. Faham tak? Tu ha Royak katanya ad, apa ni? Mata Tuhan, tangan Tuhan, istiwa Tuhan atas haras. Oh, jadi seolah katanya gata mulut nak ambil ayat-ayat pasal itu nak jadi buah kecek. Padahal Tuhan royak pasal-pasal ni tak ada, ada banyak sangat. Ha tu. Lepas tu ada ulama takwil. Ada ulama tak ada takwil. Tak usah jadi buku besar ayat-ayat pasal ni kita dengar baca pak serah kepada Allah Tuhan raya dalam Al-Quran wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina raya kepada Nabi Nuh hei Nuh mu buatlah perahu kapal tu dengan apa bi a'yunina kalau a'yun artinya dengan mata-mata apa mata mana nak pergi nak pergi buat kapal ha tu tak sedut takwil banyak gitulah wassamaa abanainaha biaidin wa inna lamusi'un dan langit-langit tu dia katanya wassamaa abanainaha dan langit kami binanya biaidin aidin maknanya apa aidi ni yadun tangan Aidin maknanya tangi-tangi tak sedek tak sedek tawe banyak tu hal ayat lagu tu kita jangan hidup gambar katanya mata tangi, supa dengan tangi kita, mata kita. Dia tak supa juga dah. Walam yakul kufuan ahad. Itulah. Isi-isi yang ada di dalam Quran, eh, kita tak sah jadi baloh. Tapi kita mari sepakat, marilah kita pakat ambil isi kandungnya yang ada di dalam Quran. Eh. Dengar tu, saya berasa ni, kalau dia orang reti bahasa Arab, ni, kita kena akak. Nak buat lagu mana nak jadi Orang yang tak pandai bahasa Arab, we pandai bahasa Arab. Kurang-kurang bila dia dengar Quran. Tu email dia baca, Pak, Masya Allah. Timur Hidayah banyak, boleh benda-benda yang berpaedah banyak. Apabila dia dengar Quran ataupun dia baca Quran. Itulah. Saya berasa lah katanya suaning. Siapa pau orang apabila dia baca Quran, dia pahal. Kalau dia baca Quran, tak pahal lagi. Allah Alam lah. Nah, kita tak katanya orang ada bukan orang Arab ataupun orang bukan tak faham bahasa Arab, tak mesti katanya orang Arab. Dia tak faham lagi. Walaupun dia baca Quran kena, tapi dia tak faham. Kau dah baca gitu, baca. Minta maaf dah, saya tak ada duduk perendah. Orang tak faham bahasa Arab ada, tapi hai kan melancai nak jadi ngaji bahasa Arab. Saya duduk-duduk cari juga. Eh, nak buat lagu mana? Witi mana? ngajar bahasa Arab wu jadi mudah boleh cepat reti lepas tu kan bahasa Arab ni apa saya bahasa nak kata payah sangat pun payah juga nak kata mudah sangat pun bukan mudah gitulah nak ayat katanya keng kelang-kelang di antara payah dengan mudah cuba kita gambar ha, ni duduk dalam ayat ni lagi ni nak ayat katanya masa kita ngaji di sekolah orang-orang duduk ngaji di pondok dan sebagainya dia kena ngapai dia kena ngapa? Bila kena ngapa? Oh, sungguh-sungguh dia malah aku. Payah sarak. Nak, nak nahu lagi, sorah lagi. Ilmu tu lagi, ilmu ni. Belah kot dia. Aku payah doa. Ha? Payah, payah. Jadi payah. Siapa? Kau tak sincai katanya belah. Nanti dengar orang royak sudah. Nak ngapa sendiri, kau oh, siapa payah. Ya kaedah, kaedah. Sebab orang Melayu kita kaliknya, kita pergi ngaji, ngaji kaedah kaedah-kaedah ni itunya lap hasa tu lah wayakon supaya kita ngaji bahasa angkrik pergi ngajinya ngaji grammar dulu padahal orang yang ngajar dia tak ngajar grammar dulu yang ngajar kecek dulu Ke kecek dulu jadi jadi tubik tubik tubik tubik Nah, tubik di mulut sebab tu orang kalau dia tanya nak buat lagu mana nak boleh boleh bahasa dengan cepat Nah, orang putih dia jawab kata open your mouth open your mouth iaitu nya buka mulut buka buka buka buka buka mulut Muka kecek mu jangan hidup dia ngaji bahasa kena kecek kena menulis kena dengar kena mu jadi apa banyak-banyak taksa tu orang sia dia panggil suci publik suci publik iaitu apa tulis uh, dengar kecek apa tu apa lagi soal lagi taksa ya ada pak semua tu nak ayat katanya kena boleh bahasa Arab Nah, pakak-pakak fikirlah dalam sangkum kita nak boleh bahasa Arab. Patut tujuannya nak pergi Al-Quran tu. Insya-Allah. Saya ada tengok dah. Ha ni nak kata nak reng sikit pun, tak apalah nak reng. Dok tengok dah. Orang-orang luar negeri hot, tu sampat dalam tarotak. Ah. Bila kita tengok tarotak, saya tengok al Jazeera. Masya-Allah. Orang Rusia. Orang banyak-banyak negeri dah. Ni saya saya royak kepada kita ni. ทูตอังกฤษประจำประเทศยามันเยเมนดูแกเจ็บภาษาอาหรับ Masya Allah dia orang Kristian tapi แกเจ็บอาหรับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียแกเจ็บภาษาอาหรับ Masya Allah pakai cek tak ada lekat walaupun sikit pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. ikut orang sampan orang tanya orang Padahal dia bukan orang Arab. Kita pun seteleng dengan dia kecek. Apa bahasa dia kecek tu? Bahasa tangkan. Bahasa tangkan ni, dia tinggi pada Kro'el lagi. Kalau nak kira pasal bahasa politik, bahasa apa, setekit, bahasa kantahan, dia tak ada dalam Kro'el. Pasal-pasal kelimah pasal itu. Tapi dia boleh kecek. boba, boba, boba. Hanilah nak ayat katanya. Marilah kita usaha jadi boleh bahasa Arab. Pas kita duduk hari-hari ni, duduk dengan bahasa Arab dah. Bayar bahasa Arab. Baca Quran bahasa Arab. Semaya bahasa Arab. Zikir bahasa Arab. Wirik hari-hari bahasa Arab. Kalau nak kira tu, eh, meni, main pun daripada hidup kita dengan bahasa Arab ni. Gitu. Panjir sikit dah hari ni. Dua ayat lah. InsyaAllah akan jadi semangat kepada kita. Lepas tu apabila kita reti sungguh baca, sungguh. Quran itulah akan jadi sebab boleh kita dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dia azaz saya nak baca perhabis maknanya tapi sampai sini ya terpaksa terlekat jadi hurai panjang. Insya-Allah kita kokogi dengan ayat-ayat yang Allah Taala firman kepada kita. Wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.